أقبل يا مختار أنت الآمن أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمن ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد نام الآمن أنت فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار المختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور Waqadanami Rabbihil Bahil Jalil Bahil Jalil Nadahu Aqbil Muhtar Antal Amin Antal Amin Antal Amin Antal Amin فيه النور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام أنت خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلقتها من نور فيه احترام فيه احترام أقبل يا مختار أنت الآمين أنت الآمين لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام

طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى الإمام صلى الإمام لمن تقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد دنا من ربه الباهي الجاهل ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المامور صلى إمام صلى إمام وقد من ربه الباهي الجليل الباهي الجليل ناده أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الآمين أنت الآمين أنت الآمين أقبل يا مختار أنت الآمن أنت الآمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمن عمرت قلب بيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المعمور صلى إمام صلى إمام وقد نام أنت الآمن أنت الآمن حيرا فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار المختار أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام Waqadanami Rabbihil Bahil Jalil Nadahu Muhtar Antal Amin Antal Amin Antal Amin Antal Amin بين نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا أنت الأمين أنت الأمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام وقد نام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمر ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الأمين أنت الأمين ربي خلق طه من نور فيه احترام فيه احترام ناداه أقبل يا مختار أنت الآمن أنت الآمين لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام صلى إمام لما ارتقى البيت المأمور صلى إمام